يا هالحب عندك احطني ودعني وسني وخليه لحبيبك ما تنساه الزينة ما درتي فينا قالوا لي خرجتي في الظلام عليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة نجمة ما بنتي وين كنت هذا شحال قولي لي على جربتي قالوا لي خرجتي في الظلام عليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمه that I should uh, have نحلف ما نزيد نساك عليا جرني العين اللي بكات وهل تسامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون اللي داويني ايه يا رياح ودي نغامي يسمعهم الحبيب يعرف حوالي ايه زينة فهمي لمعاني آمن رهراح في مولاه العالي نسينا إيه، ما درتي فينا يا لو قلبي حوسنا عليك ما لقينا آه يا سينا ما درتي فينا لو قلبي حوسنا عليك ما لقينا